Друзі, всім привіт! Шукаємо хорошого друга, хто захотів би взяти в сім'ю оцю чудову московську сторожову вівчарку. Ця собачка це хлопчик, йому рік. Він залишився без хазяїна. Хазяїн е, уїхав назавжди. А собака залишилася на призволяще. Він дуже добрий, дуже чуйний, дуже прекрасний буде охоронець і ваш надійний друг. Якщо ви шукаєте надійного собі друга, кращого друга не знайти. Він буде вам приданий, надійний, дуже чуйний. Якщо його стерилізувати, буде ласкавий. Друзі, хто хоче собі такого друга і хоче прожити 16-19 років разом, звертайтеся, пишіть.